Hello guys wassup good morning आणि आज आपण बनवतोय कारंजी पण बनवत नाहीये आपण फक्त आणि फक्त खाणार आहोत पण आपण पूर्ण प्रोसेस जाणून घेऊ कसं बनवतात काय आज आपल्या बरोबर खास आजी आलेले आहेत जे मम्मीला गाईड करतात ते कुठे कोण नाही बोला बोला हे करांजा खायला कशाचे किती वर्षापासून तुम्ही बनवताय लय वर्षापासून काय काय टाकले त्यात त्यात टाकले खसखस तीळ गुळ तूप हवा आणि मजा करा सगळ्याला दाखवणार कर कर कर तसं नाही बघा तसं जाम घेत भेटतं करंजा खावा मजा करा आता मस्त आपण डीप फ्राय करणार आहोत करंजेला सो नाव जस्ट टेस्ट करूया आपण आपलं कामच ते आहे तेवढंच आहे आजी खूपच मस्त एक नंबर झालेला आहे so please do like share and subscribe to आमची मंडळी Happy Republic.